Mario, sag mir mal, wer du bist und was du machst. Ja, du hast schon gesagt, ich bin Mario, <laughs> Mario von de Kracht, komme aus Einheiten und bin der Chefredakteur von Grill. Das ist ein Kulturportal für junge Leute der Großregion. Mhm. Und äh, wie arbeitest du? Ich habe erstmal zehn junge Redakteure, zwei, zwei Redakteure pro Region, ähm, die ich verschiedene einsetze, und die ich zu Veranstaltungen schicke, die mir, die mir selber Veranstaltungen, äh, Veranstaltungstipps schicken, die mir auch ähm, Berichte von Veranstaltungen schicken und die, die setze ich dann bei mir auf die Seite online. Und ähm, wir arbeiten dazu noch ähm, mit, mit den sozialen Netzwerken, das heißt Facebook, YouTube, Flickr, die ganzen Sachen äh, und stellen da unser, unseren Inhalt, stellen wir da nochmal online und verlinken ihn dann, damit die Leute auch auf unsere Seite fallen. Hm? Und wie beziehst du die Informationen, also wenn es jetzt nicht von den Redakteuren selber sind? Das, ist, das äh, geschieht durch Plurio, weil plurio.net hat, hat halt diese Datenbank, die uns sehr interessiert. Und wir beziehen quasi unsere, unsere Veranstaltung aus, dem, aus der Datenbank von Plurio. Das heißt, ich gehe dann auf plurio.net, schaue, was in welcher Region gerade so, so ansteht, was, was gerade cool ist für die Jugendlichen vor allen Dingen und setzt das dann auf unsere Seite online. Seit wann kennst du Plurionet? Seit wann kenne ich Plurionet? Seit zwei Monaten, seitdem ich der Chefredakteur von Grill bin. Vorher kannte ich es nicht. Was natürlich total toll an der Zusammenarbeit zwischen Plurio und Grill ist, sind die Mitarbeiter von Plurio. <laughs> Super. <laughs> ja. Dankeschön.